Mm, um, Manyumuibase. I know everyone is asleep, but uh, early in the morning, mutrange ko sharing eno video. So, eno bajita emergency telinda. Kubanga, mumpitirideko nyo. Ate, ne mwefula abamanye nyo. Ne mwefula abamanye chigenda mbulamu bwomuntu maso. maso. so ngenda kubela very briefly and a very tough one so obudde buzibye temujja kufuna kitangaala kye mwagala but as long as you've confirmed my voice and confirm eh, means who is on the camera this is me but black and this is my only page i'm not on instagram i'm not on twitter so let me tell you kambabuulire mwe Uganda. i'm not the mere led gwe mwagala okuteeka mu depression I'm not going to be that one. Okitegeera. Njagala mufuna amagezi ate mutegeere yonna gye muli. Njagala osharing eno video ngikoze kiro sawa ziri mukaaga zigenda sawa musanvu. That's why temugenda funa kitangaala because this is me. Okitegeera. Kati njagala obatangaazaamu. Mere fact mwasose ne mugendera ku bigambo. nze bad black nga nze nze nabawadde ka agreement okitegeera temugenda kubeeraawo mujje mwogere ku nze mukole ki mukole ki sente zenafuna sente zitaali za nnyoko oba saali kitaawo oba siri wa kikaakyo you cannot just imbu e eh, nali mmanyi yazimba my dear sister ogwe ali eyo yenna agenda okuba ngaolaba ka vidiyo kano njagala okutegeeza nti ssente z'omuzungu yes nazibba nazitwala miliyoni dola nnya nga bw'oziwulira okitegeera nazitwala sente z'omuzungu mu kuzitwala twagulamu assets twagulamu ebintu twakola ki twagulamu ebintu twagula ennyumba emunyonyo twagula x6 kati mukwano if you've just joined a social media platform tomalaga bamukana bigambo tobamukana bigambo mukitegeera yes miliyoni dola nyanna zitwala nenzitwala mukitegeera mukimanyi bulungi nti sente ezo mukuzitwala bantwala mu kooti mu bbiri mwenda mukuntwala mu kooti ezo sente n'ebintu byalina okuba attached by police kiki what's your problem Hmm? mbadde sigenda kukola kano kalive kano kalive bakayita emergency naye olaba nkakoze namunzikiza eh? of course sente z'omuzungu nazitwala omuzungu okumubba twamubba and that was not my knowledge ingas a bad black has all you know nze saasoma siina any qualification so to take 4 million dollars njagalo kimakinga clear to the public those 4 million dollars zitaali za nnyoko oba za kitaawo bansiba nga sente olredy bazitaddeko kaviati ate omuzungu yalina okukavaringa ebintu bye nga ye omuzungu so buli kimu kyali kitwaliddwa njagala okozesa amagezi amazaale na buli kimu ogambe naye nga tetunagamba ono omukazi tunoonyereza hmm? have you done a good research o oh, muli mu kwogera bwogezi hmm? bannayuganda nno mbabuulire nze nno mujja kunneekuuliramu mu ttako siri mwangu okitegeera siri mwangu so you cannot just temugeti nga chamuketed na one side dont get chamuketed ebintu ebitono ennyo noobeera ngaoli chamuketed this is my last life actual okola ate sigenda gidelitingayo hmm? sigenda gidelite nga yongenda kwogera ku nsonga zino so njagala etuba twogerako eno live sente z'omuzungu muzijeemu sente z'omuzungu ngaye mwaziwulira ngaye mwazala zaali mu biri mwenda sente twazigulamu ebintu nayina enyumba emunyonyo mwenna mwagiraba mwabisoma mu kooti woba tolina kumanya kusooka genda ku google oteke mu black namwimbwa Uganda versus Namuyimbwa. Then bw'onooteeka mu ogenda kufuna real picture otegere nti ebintu byagendako kaviati y'omulamuzi ekyokubiri mwe mwenna abali ku social media kuno tugeze nga ba tv presenter ono waabukedde seguya seguya osulawa where do you resign where do you sleep seguya osulawa seguya you're old enough to be my father ekyo ekikazi ekyo ekibatuula wakati ekyolugambo osulawa where do you sleep mwena nno benjogerako this is emergency mwanguwe enkya mugisharing njagala seeguyo akola kubuka eddombuulire gyosula otulage ekyapa kyennyumbayo kubanga seeguya you old enough to be my dad hmm? omukisa gukeera omuntu nagwo tegujja kufuuka musango seeguya osulawa where do you sleep tv presenters musula wa bloggers where do you resign ngojeko kombeera government mmatako where do you resign hmm? so njagala muteke nga muconsideration this is the emergence <laughs> emergency tebaako ttala kambabuulire this is emergency enyindo kyogamba zigeze mm, kanzitereeze njitereezeza this is emergency hmm? so njagala obbakakasa era obbabuulira actually you don't deserve naye mumpitiriddeko hmm? i'm gonna ask my few question seguya where do you resign seguya akola ku tv musulawa mwe ba tv presenter musulawa anti nabagambye nga nkola ka interview leero akaibula bw'oba tosasula nyumba nga eweza miliyoni toyogera ku nsonga zino toyogera ku nsonga zino first of all mwena muyina okumpa crediti a strong woman eyava mukomera nga buli kimu bakitutte okitegeera buli kimu bakitwala nenkomawo nkole so what is new mwaboogera oba tv presenter abanfudde topic where do you resign musulawo akundeta kusaba mukaaga ku live eh? musulawo where do you sleep all of you mwemwe bumidia tola tugende your rent is 500 ate nekirala kyenjagala obabwira banange sente z'abantu fine its good to give advice but listen to the side okay listen to the side i just see this sente zewabba biki sente zenabba gwe tokimanyi nti i was in prison for two years and eight months and i've been in court for five years before my sentence naspendinga mu court almost five years gwe tokimanyi nti court yagenda mumaaso on your age ngosobola n'okusayininga mu facebook noolaba bannange temutuyitirirako kati ate when we talk on good tenant njagala muteeke bino muconsideration bannange temutusukkako mbu blogingi mbu mublogginga bannange kino kyatuusewo no yenza omukyala gwe mwalaba nga bansibye nenva mukomera nentandika obulamu oba mulowooza sente zaali zajjajja wange mbu nazitereka Hmm? Sente sazitereka. Fine. All of you, you're lenting here. Mwena mupangisa. So let us not to okuda kubintunge. Because when I go to zombie yako ze interview, zombie chisoka government, only, actually, you're, not, you're no longer a salam seeker. You are vendor. Hmm? Zombie, you're a vendor. gavumenti ekulabirira okuva ku pad njagala bannange bw'ovaayo okwogera yogera ng'oyimiridde hmm? yogera ng'oyimiridde gavumenti ekulabirira gavumenti esasulawo oli myaka mwenda oli uk oli kalimbo kagenda kukuba abaana bo babasomesa amalwaliro ogenda mugabwerere naawe oveeyo owekuzina ensonga banange ngenda kubasiibula naye banange tugenze empola kati saaluvado bakuwasisa omukazi bawasa muwase sawa yonna mutabani wa sudirwano n'omukazi kubanga yeyakuwa sente ezawasa omukazi so banange temutuyitirirako hmm? temukola ki temutuyitirirako dont go far on this issue am not the first ate when you check in celebrities sinza asoose am i the one first sinze nsoose sooka nokabadde ka emergency kakuba kyekinga kyekinga mbadde mba kyekinga kyekingamu hmm? mbadde mba kyekinga kyekingamu hmm? the mere fact im in pet house I'm, i have a swimming house sente ezinajja we shall get where we are going eh? temunkozesa nsobi mulekerawo okuweera budget ku sente z'omuntu hmm? mulekera wakuwera ku bajeti ku sente z'omuntu kati gwe naawe venda zombi nga n'omusajja eyasooka okukuwasa swit pepis rest in peace swit pepis was your first boyfriend naawe zombi oveeyo omanyire nze where did you stand to pay that 1600 dollars omanyi nowe bayimirira osasula ezo sente ozimanyi gwe hmm? kubanga if they claim nkumi tano biki you know I know my rights. Bannange abatamanyi we bayimirira kusasula ezo ssente twandivudde mu nsonga zino mulekeraawo okubeera mu gundi mu ssente z'abantu manyi wenyingiza mumanyi wenfuluma kati mwe bavenda abasula mu council flat myaka mwenda oli uk eddwaliro ogendera bwere ozaala bwerere ngaate ne mukama yakuwandako eddusu omusajja newewasiza omu nigeria mukama n'akuwandako eddusu n'omuwasa kirya ku myaka ataano nga gwe zombi baawo mu nigeria talina waasulwa nga nenazaala omushi yalinga ekitanda ogambe ki bad black mumpitiriddeko nnyo hmm? mumpitiriddeko nnyo kimami mukiyitiriddeko nnyo naye nga najjanga nno kayinja muttako ndi kayinja ka muttako mujja kunneekuuliramu mulago nze wendi sigenda byempiseemu bingi okitegeera ndi mu spet house So this was the emergency life. Hmm? Omusajja yawasa wa myaka ataano. Omusajja wo wa myaka ataano. Fifty fucking years. Ayina omwana tukola ki? Tuwenkana obukulu. Omwana gwalina wa 40 years. You're sharing a bed with your step daughter. Sometimes your nazala comes and you be with her in the same two bedroom house. omulyango gwe nate gufaanagana kati ye kambuuze ngaomusiru ye nanti landod wange nabadde simumanyi wambadde temukimanyi mwabadde mwagala nsenguka enyumba mmale gisiimuula najiwe weetana lulimi avyeva sinate nanti asenguka n'amala okusiimuula no bannange ebintu ebimu mubizze mugambe munange noono muntu binga celebrity sigamambu siremererwa siri muntu e eh? nemererwa nemererwa kyova mulaba mwennaku emuli nemererwa landrod wabadde oyagala ssebo oba nnyabo anti simumanyi wabadde oyagala ennyumba male gisiimuula jjigira nabadde ensenguka nali nagikubamu emisumaali mbadde nkuwa sente ennyingi toola kweza nti obanja emyezi ebiri gyobadde obanja bikozi ema abadde nkuwa dola lukumu lukaaga okumala emyaka ebiri n'ekitundu ngoba nje enkumi ttaano gye emyezi esatu ate nemiliyoni esatu nazikuwadde banaye temutuyitirirako mwe ba tv purezenta abakifudde nnyo nnyo ekyamanyi musulawa where do you resign <laughs> this is emergency we don't need light hmm? where do you resign seeguyo osulawa oba kino ekikazi ekyo kimalayo obufumbo bwekyalema kizaala obwana nga webukirya simanyi amakkiro oba gaabakwata muli okwo muli ku bad blaka mugifudde ensonga amon swimming pool <laughs> kati muli awo muli basiru nnyo you don't have what to say you don't have any blog musimanyi abadde anaaba minnowota minnowota kanay afford minnowota for aya minnowota omumanyi ng'onaaba kacupa bannange temutuyitirirako so nnabagambye zino ensonga nga tv presenter you cannot afford a house eri mu dollar bisatu toyogera zino ensonga z'abantu abalinamu ku ssente Hmm? I'm in penthouse. Oba mbadde temunnabitegeera. This is an emergence. Emergence eno eba terinda. Eh, ky'ova olaba egidde mu nzikiza because mwefudde abakungubaga omwana wa nnyoko. Ndi mwana wa nnyoko nkungubagire. Mm? Banange. Mukyusisizza nammwe ne mukola ki? Ne mukiyisaawo. Si kyekyo, hani. Mm? baninga yasa omuntu eno emergency teyeetaaga ttaala ayagala ettaala genda weemulise ennyuma hmm? mwemulise mu nnyuma abaagala amataala hmm? seeguya osula waggwe seeguya akola kubukedde oyambala engatta emu olinga mu japaani olinga bainveste nga toyambalaemu hmm? ekimwa kyonna kyakulebera emyaka gyokoze kubukedde what do you show hmm? naawe oveeyo okuba ebad black you don't know that ezo sente zembadde nsasula i can be your landlord hmm? battery i need to charge this mother facker they need lesson sechohani hmm? kati kamera ngenda gikutunuzaamu oba njeetunuzeemu anti omuliro gubadde gukoze kalaasi kati hmm? kamera kangikwate mu ngalooba munda abasimanya eno emergency emergency doesn't need light as long as you confirm it's my voice mbadde nnyo leero mumawulire amawulire kamera zikoze ki kamera zinzibye egundi hmm? simanya its rotating hmm? kati munda byenzi owammwe ndi munzikiza this is emergency seeguyo osulawa before even we go far zombi zombi amanyi omanyi newebasasula ennyumba Hey, eh, I don't know why the light is disturbing me, but you motherfucker, I'm not giving you relevance here lighting. Kamalofu na kaka lironfuneko 20 intereze camera. Hmm? Seguya, where do you sleep? Obaba ntubo na bagalo covering a stole. Mwebu blogger, mwebu blogger, ngo jeko bano bablog abaposti nga simanya abamaati tyosulawa nkulaba profilot picture olimu owine saati mwaka mulamba gyobeeramu hmm? mubeera wa hmm? mumanyira manyira wano abantu so for short time katuddemu tugiteeke wano essimu mundabe bulungi muyinza okugamba nabadde oba this is not the evected one hmm? eno emergency yeetaaga nzikiza yennyini hmm? Seguya, where do you resign? Where do you resign? Chine chikaze chibatula wakati. Osula, where do you stay? Who knows you? Hmm? Muli nansana. Jemuera magezi. Mwena mumbu kide bu kidengu. Sente, sente ziwafuna bichi. My dear, sente zinafuna bansiba. Sente omzungu yebintu bya agenda. I had to come back like a strong woman from the prison I fight. I fight. Hmm? Muri awo kyazizza zombi gwe seeguya gwe ne zombi mwesaana mwena feesi ze zimu ziringa amanyuma gambizzi. Hmm? Ziringa amanyuma gambizzi. Seeguya ndi zombi you deserve to be relatives. Yeah baby that color it is good. Hmm? This is darkness. Imagine singa ate light bev deko. Seeguya ne zombi muyina ekintu kye kimu mufanananga hippopotamus. Dad. Color it. Eh? kagenda kujja you know emergency doesn't need light this is emergency mumpitiddeko bannayuganda seeguya ne zombi mwetaaga kwewasa kyova olaba zombi yalonzeeyo kitivi kyabukedde local tv for 20 years yennyindo nga zigezze hmm? 20 years bukedde tv naye temukyalina content mwe mugamba bamukutte apamye ku kkubo yenyampidde nyampidde hmm? you don't have even a video where they evicted me anti muli wano munjasamira kuki kuki hmm? banaye gwe tv presenter mwina mwina banaye nga tonayogera ku bad black osulawa nze nno myezi ebiri musulawa hmm? musulawa seguyokola ku tv tekyakuwa galanti gwe ne zombi temuyina njalo kiri nno kizombi munange kyoliko shes nothing oli ku zombi talina kyali okugjako kyeyakola ekyamaanyi ennyo kwekutta omwana gwe yazaala ne siriimu yes zombi killed the child who was hiv positive bamugamba mudwaliro omwana mulwadde naaty omutwalira omusajja nze mbaawinawo omutembeeyi munankyayira kikale nga mbawa mawulire bwega ti munzikiza emergency <laughs> emergency hmm? zombi kyeyakola to kill a child of hiv naye oyo omwana yali asobola okumira eddagala naye mumulaba yenna yenna yagwotaana avunzevunze yenna pini mwaja ate mubeera ku snapchat mugubere bad black uganda zombi avunzevunze amayindo gabadde kinaawe hmm? simungitaddewo bubi this is emergency enyindo muzitwale nga we mwagala hmm? zombi kintu kyokka kyeyakakola in her life is to murder a child. Hmm? I need the light. No, I don't need the light. This is emergency. Ndagala bayikiriza muwera ku emergency mubanga abebikira kati kino kyebikiro mbasudde mu <laughs> mbasudde mu surprise. Hmm? This is a surprise. Hmm? Zombi ekintu kye wasooka okukola kwe kutta omwana wo. Zombi osula mu cancer flat wagende yuke emyaka mwenda naye nakati osula ku fulesembayo kulimbo. limbo. government you a good vendor government ekuwererera abaana abaana bo tebambala na uniform mbusukululwa ni kuchi kuchi zombi oveyo nawo oyogere zombi government ekuwe mmere you a good vendor gavumenti ekuwa engoye yo good vendor mpozi n'okusabiriza ku midiano ku facebook bakugoba kati facebook nagisigalako bwomu bwota nti otyani hmm? zombi tolina kyogamba abantu bana batakumanyi boolimbalimba batakulaba mu daily life ali ku snapchat tukufuna live wavundo mumwa gwavunda zombi mm? kati era olaba ne interview zikolera mu busonda bwakafulaati toyina compound emizimu gisula gikwezinira kati ogambe ki bad black zombi if i were you nine years in uk imagine nga tebansibye nako eno emergency ndi mukazikiza mm? imagine you've never gone to prison i was in epidemic ya stealing stealing money from the white man for three years they sentenced me four years i went back in prison i came back sebya nakusango kyayambale sati gyoyambale ya square yakubukedde okitegeera zombi ekintu kyewakakola kwekutta omwana wo gwe wazaala ne siriimu ate this is reality bannayuganda nze mbagamba fact wemwe mungobeera ku snapchat mumanyi obujulize zombi tolina kyogamba bantu omwana owokutaano wamutta ekyokubiri zombi wetuvangayo nti simanya bamalaya simanya biki buli mwana alina kitaawe zombi toyina kuvaayo to this me you don't have right to this bad black onyumba osula mu yabwerere gavumenti ya uk ekulabirira wagenda nga asiiramu n'osoma you turned into a, a housewife okitegeera you turned into a housewife toyina rights enjogera ku bad black banaye mu abantu abatalina rights comments muzireke you zombie, you have no rights to talk about me when the government is taking care of you from the pad. When you go in your periods, you have to call 99 to bring you pads. Oliku bad black for two years. Toma ina inquivement. Oba, baby, honey, bachita kwa convert shillings is a Uganda. Mm. You don't know how to convert dollar to shillings. Enkumi tano nyabo zibera milioni kumina msambu, teziba milioni ya noba asatu. anti looking for relevant wano ku facebook bakugoba ndikwemala goga amayindo gabadde ki amayindo tuli mu emergency enyindo yazzeyo negejja abantu banyiivu hmm? okitegeera mwe mwena ba tv presenter nga temuna presentinga my case on your local local tv nga you don't even laugh at me ask yourself where should i sleep where am i resigning bad black now after evicted from the house yaze ku swimming pool i'm living in a pet house with a swimming pool house trip madete mzaa ku snapchat ina following ye mala to make your brain work okitegeera toyonsa mwana webale kukyogerako zombi toyonsa ennaku gyolina you in deep place njagala zombi okomewe uganda to ogende mu taso ill drive you to taso ekyakutisa omwana siriimu ensi yonna ekimanyi ozadde kati obwana bw'omu nigeria mbusimanya ogamba mbu irish twin irish twin ngaakana wakazzako kamwaka gumu gweolina siriimu gwozaalazaala zombi siriimu kubulinga this naye kugamba onveeko toyonsa mwana amalwaliro ozayira mugabwerere tukusaba what is your bank account gavumenti ekulabiridde manyi mwena mwabadde ne ideas zammwe ezo sente nsobola okuzimba enansana ezo sente mukwano temuwera sente kuzitali zammwe genda owere ku sente za nnyoko oba famire zammwe i can take advice from my family na famiry nsobola okiwuliza kati munange maama agambye bwekiti but wayo mwe baani mwe baani abakeera okuteeseza sente zange zenkolerera who are you hmm? this is emergency doesn't need light hmm? who are you who are you okuteseza sente zange n'okumpa amagezi amayindo mugaleke this is emergency nyindo yageze hmm? wenna wenna zombi ojja nekugundi ku tv tosobola kwogera bad black nakutuuzaako akazito because the message wasooka okuwa bamawulire enfumbu shino address my love animi pet house I'm in pet house in this lockdown. Hmm? Eh, actually, singa manje tuva. Mulekera hotese za sente za abantu. Mulekera hotese za sente za abantu. Ate let me tell you na magazi gemba wa. Into you landlords, ye? Yeah? Mweba landlord. Mumanya mateka. Enyumba watu kila kwa jiteka koloya. Omanya mateka. Ino emergency te yeta agalaiti. Munda wangenda kwebaka. Hmm? Landlord wobo manya mateka. take the motherfucker in court mutwale mu court have i got lost here mbu munonya munonya munonyeza chingani wano ndira ivu hmm? munonye track me down wano kampala ine ebyuma nga baba banonya bayekera babafuna track me down mbu she failed to pay rent bichi bichi my dear nyumbe badi aliku mulukaga ate kati zile zo mzungu nga sente tuzivuddeko kwa nakavayo mukomera ndi chi baby hmm? nakavaayo mukomera so kyenjagala mumanye nkulaba zombi mufeeka akawunti <laughs> nkulegedde mufeeka akawunti watuuseewo dda ku facebook bakutwala kaguddeyo banaye temuteseza sente z'abantu before okuteesa weetunuulire konaki look at yourself ogambe ndi worthy to comment Hmm? Ndi worthy to comment. Ndi worthy okuteeseza. Ba munno muteeseza nga mulina mitwalo etaano. Bane muve mu kuteeseza abantu. Bane mulekerawo tutegeerera to beyond. Nze wano ku media nabajjira nga kagatto mu ttako. Siina gye ndaga. Mwe ne muli fulumya nuzi zange nja kujja ku live kuno. Hmm? Gwe mubaamu amagezi. waliwo omuntu asobola okuleka mu nyumba omwaka oba ebiri nga yeesize eki ekyo kiki kyaba yeesize hmm? muve ku bantu munviireko ddala naye nga the main issue erese wano emergens i wanted to clear you minds your dam minds that the money you're counting on me sente zemumbayirako ez'omuzungu sente zaaliibwa dda ne zikkutibwa nga sirirowooza mbu munnange ndi setolinga even Ehe, i was sentenced bansiba nali mu kooti buli kimu kiri ku pepa ennyumba gye nali nagula emunyonyo baagitwala so i think i have answered you zombi weetereeze nze embeera gwe senga sikyayogera na ku media i can't sleep on limbo government empa buli kimu buli kimu ate nesigala nga njogera situlo ne batuteeka babiri am better than you ate oli omusajja gwe wakyawa gwewatira omwana yakyakusasulira n'obuyambi no muko waali mukitegedde so temundeda wakati gwe saluvado omukazi eyamukuwasiza ssaawa yonna amunona muhanje owa comedy store yakwerogera tokyalina nakyomugamba gwe twakumala boosi wo yakumaliriza mu bitiibwa bingi mwe ba tv presenter temumpitirirako blogs temumpitirirako check through your anas musoke mwejje olusekere mu ttako mulyoke mummanyire mu bitiibwa ebingi amwaikilia so wendi ndi ku pet house with a swimming pool buli omu alina ebibyo mugende ku libula digest abannyonnyole ebisingako awonna byogedde naye nga kano kabadde ka emergency tekasobya tekaddibwamu tekeetaaga kitangaala okitegeera so mwenna ababadde bali eyo nga mukomentinga nga mulumirirwa sente ezitali zammwe mbadde mbasaba mujjukire nti mukwano sitambudde ku lugendo lwe lumu nawe olugendo lwange lulimu ekkomera olulwo terulimu komera olugendo lwange lwalimu buli kimu lwalimu to conflicate things bakiyita conflicating oh. eh. aha olugendo lwange lubaddemu hmm? confiscate. My journey was included to confiscate things. When the police summoned me, they took all, all cars, they took all houses, they took everything. So I had to go back to zero to come back and I hustle like a woman. Hmm? So, byebyo enebadde emergency temumpitirirako gwe seeguya kyusa essaati tulage tuwe ku house tour bannanga ate njagala ba tv presenter mutwe ku house touring mutuwe ku tour za house mugende ku page zawe mutupostingire we musula tulabewo mm? mulieri munja samira mupostinze mbwano we yasengusa bade mwagala nyumba male gikomberera ate ensenguka ate njirongose ate nga kubatadde n'okutwala sente zange mba musiru mm? so njagala ba tv presenter mutuwe house tour ku snapchat tujiita house tour gwe zombi ebya house tour twabivaako efumbiro lyasiriira ddaka terikyamanyi nakabinako otulaga masowaani nakusiika sumbusa nakulya kalo na suji simaitwala tugende gwe tolina kyoŋŋamba sotyo life omuzimu gw'omwana gwe watuga gwokukaabira eneebadde emergency kyonvulaba erimu oluzikiza bagiyita demony emergency Ashitegera things we are confiscated by the government. So ngate muna mpabidozo, mwagalo kumfula mbundi mubi nyo nyo nyo. Mkwana, atene sende tezari za bachitao. Nza siri mwana wanyo kogoro mirirwe nyo. Mundeke. <laughs> hmm? Mundeke banange. Mundeke. Nina family. I have family who can advise me. Nina family, nina omwami, nina banazala bange. They can advise me. Mwamu njaga zaachi. Mwamu njaga zaachi. mwene mubuulire ekika kyammwe gwe zombi kitaawo wakamujja mu kateeteeyi wakamujja mu kayumba akalinga gundi triangle otulagako compound mbu my dad is proud of me proud of me tata wasula mu lujja abantu baleeta obalage mbu dadi woono tulage ne mu ddiiro gwe zombi tolina nakyo ŋŋamba nga n'omuke yali ku mbaga kuwasiza omunigeria wamugula kuno ku facebook omuko wamugula ku facebook senga wa ku facebook senga nali nze namugula kuno senga ndeka sina wenywera mazzi Hmm? omuko wa ku facebook emikolo gyali kuno kitaawo talinyangako nnyonyi kati ofa ku bad black akitosooka kuyamba kitaawo kitaawo tamanyi na nnyonyi weevulu mulambu obeebuuka owange nno namutwalako e malaysia tatange yajje malaysia ye yandeetera jonanga intapema e, ennoonya e, nga bamaze nga bansamu ninza okunsiba tatange n'alinyenyonyi najje malaysia those milos ozimanyi naye kitaawo ne kumbaga tekwali wakika mubwire kukola mukolo ku gundi omukolo wagukolera mu, mu main olo y'essomero omunigeria wasa bonna nga babbi kati kiri wali oli ku bad black amufti omusajja gwe wasa myaka ataano asulawa kakanso flat kebamwake mufunamu renti omuzaalidde abaana enviiri ziganya okkula ku mutwe oli ku bad black hmm? banange musooke banange lemi tell uganda tetwetereeze mu bulamu bwaffe twetereeze nga ffe then tujje tuteeseze eggwanga mukitegeera tweteeseze sooka tune mu bulamu bwokuba nkati gwezombi olina omusajja wa myaka ataano omuwala we gwalina ow'emyaka asatu yadibira ku lugja omuzaddemu abaana buli mwana nekitaawo omulala wamutta oli omusoga bamwegana toyanga olina ebizibu bingi okufa ku nze zombi tolina kyoŋŋamba tokirina nze ne bwolingulira abanvuma tolina kyoŋŋamba aa light lero setaga light its emergency zombi tolina kyoŋŋamba tolina kyoyinza gamba bad black mm. fitina ekututte fitina ekututte fitina ekututte fitina ekukozesa intervyew nga naye naawe osula mu nyumba ya bwereere why is the world not so honest look at seeguya emimwa gyamulebedde giringa enteema z'okuzaala seeguya kati naawe ogambe ki bad black and its my constitutional right mbumwe tv nsobola osalawo nemba suwinga because olina okufuna side y'omuntu omulala you didn't call me mbwoba naganyopik nga martin ndijaayina enamba yange temwakwata ku bintu mwogera kalebule muvudde ku bantu bali mu kufa covid abayimbi ne sente temunnazimalayo mubuukidde bad black bannange look into your life where do you resign its the question gye mbaleetedde before you comment biki biki osulawa osulawa bannange ba tv presenter mututwaleko ku house tour mutwagewe musula mutwageko ku famile zammwe so eguya tulageko ku mukazi wo kiri kizombi kisiiba kipositinga omusajja pulamba akola emirimu ebiri agenda mbwa pulamba nasigula na ne suwegi mwe temubeera ku snapchat without tuzirina ekisajja nekibeera kuli ku simu kimawube kirinze katabo kirinze visa oyina, oyina pasipooti ya uk naye yakusala passport ya uk zombi yakusalato inachojikozemu oli mu europe oina ne, ne british you have a british passport but you can't even travel to a friend's wedding ogendeko wali mu netherland ogendeko mu america oli free visa oli ku stress wala na muntu ali uganda aina nakatebo ka uganda my dear zombi nina ugandan passport i have a ugandan passport you have a british passport but you can't even travel anywhere than uk on that limbo wobera hmm? zombi nesonywa nzojja kunesonywa nze naawe alamu alamai newe ndiba ngenda mu geyeeno oba ngenda ja annamu nja kusika okugulu tugende nze gola nakufuukira kayinja mu ttako you have a british passport you can't travel ifaana ebyolaga abantu watuwavolinga mu 1984 ng'obote yakawamba obote weyawamba yakusanga wetundira eyukke nofuna ekyo ekisajja ekyakuwalabya egundi zonna zonna nekikulekera nokittira omwana nakati okyali mumanya ga aliba toyina nzi kyemwaba naye